N2, N2, N2. Я, не мам времена до Я, не мам времена до Само имам времена снове ове да я, не мам времена за срanje я, не мам времена за срanje imam planove, ove snove da stvaram plan Nemam vremena za sranje para, imam koliko vremena, nisu pare šta sanjam Bare ispod stvari 300 Pa slušaj šta je plan lista Na sceni napravim haos da me diagnozira haos Da kevi kupim Porsche da starci bruku mi troše Da imam keša na izvoz racionalno trošim Da nešto jeftino vozim i sve ko danas da me loži Da se popim do vrha da ostanem pri zemlji Da dokažem da za ovaj nivo vi niste spremni Da ostavim vaš željne i da ne budete siti I možda najbitnije da oženim Elenu Kitić Ja, <laughs> koji kurac ja nemam vremena da sanjam Ja, ja nemam vremena da sanjam Ja, ja nemam vremena da sanjam Samo imam vremena snove ove da ganjam Ja, ja nemam vremena za sranje Nemam vremena Ja, ja nemam vremena za sranje vremena Ja, ja nemam vremena za sranje Samo imam planove ove snove van Ja nemam vremena za stranja Znam da bit će para nekad pa nisu pare šta sanja Ja na listi imam stvari 300 Ja pa evo druga plan lista Da imam najjači studio da ne odem u ludi roda Imam ljude do sebe da na ego vam se poserem Da u ovom selu napravim scenu Da radim treću scenu I nikad svoje ljude da ne nađem u problemu Da kad bude vreme ja se popnem do vrha Da jednog dana saznate šta je desetke svrha Da shvatite da me bolje voli kurac tako misli Solidno bi bilo da oženi Melenu Kitić je Ja, nemam vremena da sanjam Ja, nemam vremena da sanjam Ja, nemam vremena da sanjam Samo imam vremena snove ove da ganjam Ja, nemam vremena za sranjam vremena Ja, nemam vremena za sranjam vremena Ja, ja nemam vremena za sranjam Samo imam planove ove snove da stvaram Plan, plan. en dva, en dva, en dva. Ja, klinac, plan. Ja, plan ovo jedan sedam. Plan. Ja, ja nemam vremena da sanjam. Ja, ja nemam vremena da sanjam. Ja, ja nemam vremena da sanjam. Samo imam vremena snove ove da ganjam. Ja, ja nemam vremena Ja nemam vremena za stranja Samo imam planove, ove snove da stvaram plan Nemam vremena za stranja para Imam koliko vremena, nisu pare šta sanjam Pare ispod stvari 300 Pa slušaj šta je plan lista Na sceni napravim haos da me diagnozira haos Da kevi kupim Porsche da starci bruku mi troše Da imam keša na izvoz ali racionalno trošim Da nešto jeftino vozim i sve ko danas da me loži e, Da se popim do vrha da ostanem pri zemlji Da dokažem da za ovaj nivo vi niste spremni Da ostavim vaš željne i da ne budete siti I možda najbitnije da oženim Elenu Kitić Ja, <laughs> koji kurac? <laughs> Ja nemam vremena da sanjam Ja, ja nemam vremena da sanjam Ja, ja nemam vremena da sanjam Samo imam vremena snove ove da ganjam Ja, ja nemam vremena za sranje Ja, ja nemam vremena vremena Ja, nemam vremena za sranja Samo imam planove, ove snove da stvaram plan Ja nemam vremena za sranja Znam da bit će para nekad pa nisu pare šta sanja Ja, na listi imam stvari 300 Ja, pa evo druga plan lista Da imam najjači studio da ne odem u ludi roda Imam ljude do sebe da na ego vam se poserem Da u selu napravim scenu Da radim treću smenu I nikad svoje ljude da ne nađem u problemu Da kad bude vreme ja se popim dotaknem do vrha Da jednog dana saznate šta je desetke svrha Da shvatite da me boli kurac tako misli Solidno bi bilo da oženi Melenu Kitić je Ja, ja nemam vremena da sanjam Ja, ja nemam vremena da sanjam Ja, ja nemam vremena da sanjam Samo imam vremena snove ove da ganjam Ja, ja nemam vremena za sranje Nemam vremena Ja, ja nemam vremena za sranje Ja, ja nemam vremena ja Samo imam planove, ove snove da stvaram plan